Hello, resepi kali ini beef lasagna. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah bawang besar, bawang putih, tomato, tepung jagung, lasagna sheets, cheddar cheese, parmesan cheese or mozzarella cheese, susu, tomato paste, lada, bolognese herb, minced beef, butter and olive oil. Before we start, don't forget to subscribe my YouTube channel. Oh my gosh, subscribe now. Okay, kita mulakan. Kita cairkan butter di atas kuali yang panas. Masukkan bawang besar. Tumiskan. Kemudian masukkan bawang putih yang dicincang halus-halus. Biarkan seketika. Kemudian, masukkan bolognese herb ataupun Italian herbs. Ikut selera anda. Kemudian, biarkan nampak sedikit garing, kekuningan. Tengok, nampak? Kita masukkan minced beef. Okey, kita tumiskan. Bila dia masak, masukkan tomato paste. Kita gunakan Legos tomato paste. Kemudian, masukkan air dengan sukatan satu botol yang sama tadi. Kacau. And after that, masukkan tomato yang dah dipotong dadu. Kalau nak potong halus pun boleh Tapi saya suka dia canggih Dia besar Sedap sikit makan Okey Kacau-kacau Biarkan sehingga bahan tadi masak Masukkan lada Gula satu sudu setengah And then secukup rasa Maggi satu sudu setengah juga. kacau-kacau, kacau-kacau sehinggalah masak tomato jadi lembut dan kita nak sediakan sos putih. Dia punya cheese sauce, okey. Cairkan butter, perlahankan api. Masukkan susu. Kemudian kacau lagi jangan lupa untuk masukkan tepung okey untuk menambahkan kepekatan dia masukkan cheese this one saya gunakan cheddar cheese actually boleh gabungkan tiga jenis cheese parmesan ataupun mozzarella but this one i only have cheddar cheese kita kacau-kacau sehingga cheese itu cair kita potong dadu kecil-kecil supaya lebih senang untuk dia mencair okey perlahankan api Okey, siap dah masa untuk membuat lapisan. Okey, boleh gunakan baking tin. Okey, you can follow the steps. Ulang, ulang, ulang, ulang. Okey, layerkan sos bersama dengan lasagna sheets. And kita cover lagi dengan sos. Kemudian baru kita cover lagi dengan uh, cheese sauce ataupun sos putih. Kalau anda lihat, saya tak gunakan garam pun. Sebab kita dah ada masin daripada cheese, dah ada masin daripada uh, tomato paste, kita dah ada masin daripada Maggi secukup rasa yang kita gunakan tadi. Ulang-ulang-ulang sampailah habis. We are almost done. Siap! Kita kena preheatkan oven. Dah cukup panas, kita masukkan. Kemudian bakar lagi. Actually, you can cover atas tu dengan aluminium foil tapi I lupa nak cover. <laughs> And then you bake dalam 30 to 40 minutes. Suhu yang sama, 170 degrees. siap. Tada! Osh beef lasagna. Yum! <laughs> Selamat mencuba. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe my YouTube channel and don't forget also to comment below. Take care guys. Thank you. Bye.